Astăzi uh, vreau să-ți improvizez despre a îndoi. M-a, um, cum să spun, m-a inspirat John Maxwell, care în video de astăzi a vorbit despre îndoială. Eu o să-ți vorbesc în cele două sensuri. Odată a îndoi um, un material și îl îndoi așa, nu? E flexibil. Și odată a avea tu o îndoială. El spune că este normal să ai îndoieli, el personal are îndoieli, dar depinde și cu ce sentimente îți uh, alimentezi tu îndoiala. Pentru că poți să-ți alimentezi aceeași îndoială cu uh, sentimente pozitive, constructive, de curiozitate și să faci în așa fel încât sentimentele pozitive să fie mai puternice decât cele negative create de îndoială. Și mm, mi s-a părut foarte interesant uh, cum pune el problema. Am vrut să vorbesc și eu despre îndoială și să, să-ți spun o chestie genială pe care mi-a spus-o proful meu de, de actorie înainte să iau la, la facultate. Zice, Silviana, uh, materialele neflexibile și dure ca oțelul uh, nu se îndoaie și crapă dacă vrei să le îndoi. Dar materialele flexibile uh, se îndoaie imediat și se mulează și nu se rup niciodată și mi sugera să fiu un material flexibil care se îndoie ușor. Tu ce părere ai? Ceau!